Tigre, tigre, tigre, tigre da ba. A casa dela tá machucada. Olha. Meu Deus. De repente foi, ó. Onde foi? Na barraca do Dedé. Bateu, caiu em cima da barraca. Tem asa, dessa, a asa dela aqui. Tá é quebrada. quebrada. Eu vou cuidar da bichinha, leva pra casa. Tem que pôr ela lá no canto de novo, tá na sombra, gente. Ela tá casada. O barco não quer funcionar. O Ari vai lá tapa tá de a graça. É, doido, olha aí, Ari Júnior, só ele que vale, é? É, dono do barco, dono do barco, é, aí ó. Ó, ó. leite, o leite aqui, ó. O leite. Nós vamos pescaria, em família, aí. Delas, é, pra elas. E com elas. boa noite pra você que tá assistindo o canal. Já vamos deixar o like, se inscrever no canal, entendeu? Deus tem identificação. O cara do carro explosivo já veio aqui com a gente, entendeu? Ó. Carro explosivo, ele. fazer ele bem fritinho, não presta cozido. Bem preso. Ele não presta cozido. Eu nunca comia papá cozido. Ele seco, uma delícia, sabe? Ele, mas tá. o grandão, o grandão, rapaz, esse, ele assado já no tá O grandão foi é doido. Isso aí rouba uma isca que é uma facilidade, ó. Ele é. Perdeu, perdeu. Você vai voltar a rede? Você não voltar aqui. Então, mas é por aqui. É, pela, pela cauda. Assim, então... Pô, eu queria fumar raia, velho. Olha esse mergulha. Esse cara é aquela lá também, já tá seco, durinho. Tio, filho, você vai chamar só um pouquinho. Ó, oi, Uma soia. Isso é soia. Pega, pega pegar, você não tem raio não. Deixa eu pegar na hum. raia. Uma soia. Isso. Rapaz, esse peixe aí, o plástico, ele pega tudinho, ó. Pudesse levar pra ele. Rapaz, pra... parece aqueles. Como é que ele é? mostra? Parece, aquele, ali, parece aqueles alibutes que tem no mar lá que o pessoal pesca Vou, no. Dá uma. No escreva pro Clássico então. Clássico vai buscar lá em casa. Hein? Parece esses alibutes que o pessoal aí. pega, porque de um lado ele é assim, ele, ele só que não, Não, não, ele se botar, tem que botar dentro d'água. Coloca ele abre o viveiro, mamãe. Abre o viveiro, né, neném? É o viveiro, pode abrir. Eu tiro um negócio desse? Tu tira um, tu vai, tu vai tira um, tu vai ver o que o, o, encosta pra frente. Acho que é o de cá. É. Vai tirar o, o que encosta pra trás. Tira o de cá, o lado Agora de cá. Fudeu. O da, o da direita é, da esse aqui, tira do, lado, do meu lado aqui. É. é. Tira aí. Aí tu vai ver, quando tu tirar, tu vai ver se oh. o, buraco tá pra trás ou pra frente. Pera aí. Ele é, ah, ele é assim, ó. uhum. é, exatamente. Ele, ele, ele, ele, ele, lá. ele, ele, ele escorrega bastante, tá vendo? Tira de pé da beira do, do Ó, é, ó ele é assim, ó. Caraca, mano. Ô, boca... Parece aquele linguado né? do mar, alibute. Tá entrando água ali, tá entrando água. Pois é, mas tá entrando mesmo. O corte é pra frente ou pra trás? Como é que eu vou saber? Eu acho que o corte. Não, lá no, no barco. O corte é pra frente ou pra trás? Tá pra frente. O, buraco tá pra trás. Então é ele ah! Ó, ó, ó, 어, 어, 어. Calma aí, neném. Ixi. Eita, peguei! Puta que pariu. Fui pegar o negócio do Ju e perdi meu peixe. Obrigado. Aqui, é aqui ó, pesca consciente. E joga na água de volta. Consciente. Pesca consciente aqui.